astagfirullahaladzim kamu ini berdosa banget ya, Coba coba coba. Berdosa. Gue nggak berdosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan mau ini.